男人走向中国饭馆，在饭馆里面，服务员说：“你想吃什么？”可是男人会说简单的汉语，因为他是美国人游客。他说：“哦。” 对不起，我的中文不好。男人很幸运，猫会说汉语。猫说：“你好，你喵，我叫你天才。”男人很高兴，他们现在是好朋友。你要来我的家吗？今天是我的生日。猫问。 两个朋友去。我儿子弹钢琴很好，你要看的。明明，来的快快。明明做功课，差头看一点儿。不给红包不干。明明说。 明明来还弹钢琴。好，好，我的明明弹钢琴很好，你喜欢吗？马文。是，我很喜欢。那人说的。我的朋友，这是你的生日礼物。 新筷子，生日快乐！谢谢。之后，他们吃三个蛋糕。男人辞职，他们一起在猫的家。他们每天在中国饭馆吃鱼。男人现在点菜很好。